Astăzi este despre a prospera. Cred că a prospera este, pe lângă să ai bani, sănătate, relații, este și să fii liniștit, calm, să nu ai stres. Uh, nu mi-aș dori să fiu uh, în locul unui stresat cu foarte mulți bani, uh, ci în locul unui om calm cu foarte mulți bani. Așa că să alegem prosperitatea aia bună, nu pe cea super stresantă. Ceau!